Так, і мене цікавить. Максимчук, Максим. Ти є? Що? Максим, Що? ти є. Ти бачила є. Давай бо я час не втратила швиденько. Максим, Що? ти є. Включай звук. Де тест? Максим, Що? ти є. Ти бачила є. Давай бо я час не втратила швиденько. Максим, Що? ти є. Де тест? Максим, Що? ти є. Ти бачила є. Давай бо я час не втратила швиденько. Максим, Що? ти є. Включай звук. Де тест? Максим, Що? ти є. що, що, що, що, що, що. О Боже, і що мені з тобою робити? Я подарую три бали. Які три бали? Хоч я, би більше? на, я би на 10 написав. Завдання? Які три бали? Контрольну вже відправляй. Смайлики, швиденько. Я подарую три бали. Які три бали? Максим, що? ти є, ти бачу, є. Давай би я час не втратила швиденько. Максим, що? ти є, включай звук.